大家好啊，今天是看看六月十四号，星期天啊。然后今天跟朋友约了去西雅图 Capitol Hill，就是这个国会山的呃自治区去看一看。然后呃，很多小伙伴儿就是在，尤其国内的小伙伴儿啊，然后或者说不在西雅图的小伙伴儿，对于这个西雅图的这个自治区的这个状况还是蛮关注的。所以说，我想说借这个视频的机会呢，给大家作做一个简单的介绍吧。 很多小伙伴，呃，提醒我要注意安全，所以说，口罩准备好，家伙准备好，对吧？然后就这样，我们出发吧。大家可以看到啊，就是这个街区附近的街区还是跟往常一样，没有什么特别的变化。然后呢，大家可以看到里面啊，用这个路障围起来的里面的区就是这个自治区了。 然后外面呢还是一切的正常，然后门口呢有一些这个牌子啊，就告诉你里面是大概是个什么情况，他们的这个政治诉求是什么，然后也有一些人在看这个进来人都是什么人。这里就是自治区的大门口了，然后左边的牌子大家可以看到，其实他们想说的是根本问题是阶级问题，就是穷人与富人之间的问题，呃，然后呢很多人呢像。 也不是说按照政府的要求去积极的配合去戴口罩啊，这个东西让人挺无语的。呃，好，那我们继续往里走啊，呃，进到自治区里面去看一看里面是什么样啊。然后大家可以看到前面这两个兄弟回头看啊，是因为呃，在马路另外一头两个黑人兄弟为了呃就是某些东西吧给打起来了，然后大打出口，所以说这个呃不团结的话。 没有人瞧得起你，所以说在海外的这个无论是华华裔也好，还是亚裔也好，大家一定要团结起来。啊，同时可以看到左边啊，就是大家在这个，呃，木板上面，就很多人把这个商店用木板钉起来嘛，这样防止就是暴乱砸店之类的。然后在上面做了一些涂鸦呀，画了一些这个，蛮有意思的这些，呃，图案的设计还蛮好看的。然后呢，这里是，呃，告诉你你已经到了自治区了，这么一个醒目的招牌，Chop。 呃，可能是因为周日的原因啊，所以说今天这这里人还不少。然后大家可以看到，就很多人其实是也是，呃，带着自己的宠物啊，拖家带口来的。所以说这里，呃，人员还是蛮密集的。我还对这个，呃，新冠肺炎的这个还蛮蛮担心的。然后呢，远处那个帐篷下面啊，是很多人就是在做演讲啊，呃，告诉大家这个黑人在美国是多么的不容易啊。迎面走来这个大爷，穿红色衣服大爷，他是个记者。 也挺也挺辛苦的，呃，你看左边也是商店都用铁丝网和木头给钉起来，防止这个暴乱再次发生，防止自己的店被抢。然后这里呢能看到一些就是因为，呃，警察暴力死去的一些黑人。然后呢，也有一些捐款的小盒子，希望大家能捐款。但是呢，很多的捐款，呃，都流向了这个民主党候选人呃，Sleepy Joe 就是，呃，Joe Biden 的这个竞选团队里，所以说都是忽悠老百姓的。 然后这里呢，给大家讲啊，就是演讲的这些人有黑人和原住民，也就是所谓的这个印第安人。黑人当然了，他们就是伸张他们自己的这个黑人在这个呃作为少数民族嘛，在这里有多么的痛苦，多么的呃不不平等。然后同时呢，原住民也就是印第安人也在这里申诉自己有多么的呃不幸。 呃，但是呢，他们作为少数民族，并没有为其他的少数民族发声啊，没有为这个西班牙裔发声，也没有人为这个华裔发声，所以说这个发声还是要靠自己啊。这个哥们儿，peace。然后大家可以看到远处啊，这是人头攒动啊，然后绝大多数的人还是比较守规矩啊，都戴着口罩。然后呢，我们接着往前走走，看看前面有什么值得看的东西啊。 大家可以看到，这里有这个免费提供的吃喝啊，就是你只要提供一些捐款，吃的喝的你可以自己拿，所以说就是还是一种买卖的形式，但是钱给多给少看自己。然后可以看到有这个黑人权利的标识啊，人头攒动，感觉是在逛集市啊。远处的白帐篷就是我们刚刚路过的做演讲的地方啊，然后可以看到右边就是可以，呃，白嫖披萨饼啊。 饮料的地方，然后呢，有很多捐款的这个卡片，还有熟悉的雨伞，在哪里熟悉呢？香港，大家可以看到地上有这些喷涂啊。这个如果又有航拍，就是无人机的话，从上往下拍的话，就是大家能看到的是 Black Lives Matter，就是这个黑人的命也是命嘛。呃，也这个也比较符合这个下图 P N W 这种比较这种 pop 的这种文化吧，蛮有意思的。 我这大老远就被这个热狗摊的香气给吸引过来了。这左边标牌有写啊，就全世界都在看啊，就别丢人啊。然后呢，看到帐篷上挂的各种各样的小卡片，这都是就是写的这个祝福的祝语和这个自己的捐款放在这种塑料袋里面，然后挂起来，然后呢表示自己对这个活动的一种支持吧。呃，看刚刚那个中间还有练瑜伽的大爷啊，然后还有背着包的这些有急救包之类的。来给大家换一个角度看啊，这个 Black Lives Matters。 大家机黑人还是很喜欢机子的啊！看着远处的姑娘腿瘸了要来，这真的是精神可嘉。这个公交站上头像就是马丁路德金啊，这个黑人运动的这个精神领袖嘛。然后，刚刚那个黑人小哥 rap 是啥？完全听不懂。这音响差，这唱的也口齿不清啊。 <laughs> 你看啊，这个很多人还是不戴口罩的啊，也不戴口罩，所以说还是大家出来要小心啊。大家可以看到，这个球场里面啊，已经成了一个大公园了，大家就在里面吃吃东西啊，晒晒太阳，就成跟野游一样。大家可以看到，大部分都是跟朋友一起来啊，三五成群，然后也大家注意到这个位置都是控制在两米之外啊。 啊，这里有更多的商铺了。然后大家可以看到这个标牌的后面啊，就是呃帐篷区了。很多人就住在后面的这个帐篷里面，就自治区嘛。然后可以看到这里还是人头攒动的，人比较多。然后也有一些不戴口罩的。然后但是大家都比较注意这个距离啊，基本上间隔都是两三米开外，所以说这也好一点吧，相对来说好一点。呃，这里大家就能看到啊，就是这个帐篷区了，就很多人是住在这里的。 哎，哥们，怎么随地吐痰呢？罚款啊，罚款五块啊！啊，接着讲啊，这个这里的人呢，大家都比较比较还比较 nice 啊，比较友善啊。你看，拖家带口的。然后远处大家可以看到，就是在种各种花果蔬菜啊，就是自给自足嘛。然后这里基本上快成这个无家可归者的天堂了，就是有吃有喝有帐篷，还能交新朋友。所以说，这个毒品会是一个大问题。 大家可以看到前面有几个这个志愿者，就带着红十字的，就是说他们可以给你提供一些呃医疗帮助嘛。然后现在迎面走过来的梯队是，啊我看看，啊他们是诉求是让这个黑人有更多的这个教育教育教受教育的权利啊。呃，但是这个东西呢，个人嗯持保守态度吧，因为他们想要这个呃剥夺一些亚裔。 华裔的这些人的受教育的权利，然后把这些名额留给这些黑人，这样的话受害的是我们这个呃亚裔团体啊，所以这东西我也不好说是对是错，这个仁者见仁，智者见智吧。哦，呃，呃，大家可以看到，就在这堵墙这里，大家很点了很多蜡烛啊，就是为了这个。 呃，因为警察暴力执法去世的这些黑人做祈祷嘛。呃，刚刚演讲的时候，就是有一个人，他的老公啊，就是被警察打死了。他是当地印第安人的酋长啊，就是他有一些政治诉求，然后就意外的、意外的就被警察打死了。所以说玩政治啊，随时有可能是要丢命的，尤其在美国。所以说参政需谨慎呐。 回家了啊，然后给大家讲讲我今天的这些感想和这个，呃，所见所闻吧。就是我觉得让我非常有感触的一点就是，黑人啊，就是没想到他们在这个美国历史当中会遭受到这么多的这个艰难的艰辛吧，真的是，呃，种族歧视啊，在美国真的是根深蒂固，真是令人感觉到。 可以用“恐怖”这两个字来形容了，真的是令人，唉，怎么说呢？人性居然能有，能把另外一类人，或者是不同种族的人，能能当牲口一样对待，真的是让令人发指。嗯，但是话说回来啊，这个，呃，在这个所有的这个黑人这个所行动里面啊，他们是真的是脚踏实地的，只为黑人的，呃。 利益去去说话，也就是说什么呢？就是他们只是为了黑人本身自己去呃争取自己的这个利益，并没有站在其他的这个少数少数族裔呃的这个观点上面去去去团结起来。所以说黑人还是黑人，而且即使是在黑人里面，他们也是有一些不团结的因素在里面。比如说，因为我视频也不方便拍，我就没有拍到。但是呢，有两个黑人啊。 在这个自治区里面吵架，他们吵架的这个点呢是，其中一个黑人是，呃，African African，就是说他是黑人，黑人就从非洲来的黑人，可以说是难民也好，可以说是新移民也好，然后他的信仰是穆斯林嘛，呃，他跟他吵架的另外一方呢是，呃，African American，就是在美国的黑人，他可能是。 之前他的祖先是黑奴，或者是他已经是很很很多代的这个啊美国移民了，他们认他们认为他们这个政治诉求的这个方向是不一样的，呃，当然他们有自己的这个政治想法，但从我们这个外人的角度来看啊，就是这件事情呢会显得他们非常非常不团结，所以说很多人问我这个雅图自治区会持续下去吗？我个人认为是并不会的，因为这个是个活动。 但是他没有一个领导者，就是这个活动并没有灵魂，然后他们也并没有明确的这个，呃，政治诉求，就是他们最终想要达到一个什么样的目的，并没有人说，只是一群人在抱怨而已，呃，说啊，我们要把这个西雅图警察局的这个拨款，财政拨款要拨一半儿，诸此诸如此类，但是你真正想要什么呢？对吧？并没有说，并没有说明白，只是说我们受到了多么多么不平等的这个待遇。 然后唯一唯一一个一群人吧，就是说表明了自己想要什么的，这有政治诉求的，就是视频里刚刚有看到，就是一群这个穿着这个学士服的一些学生啊，呃，走在街上说啊，我们这个要有更多的受教育的权利。这也巧，因为在这个西雅图啊，或者是在华盛顿州啊，最近要要怎么说要投票要过一个新的法律，呃，类似的法律在加州刚刚通过啊，我给大家简单的讲一下。 就说，因为我们亚裔啊是非常，呃，刻苦努力工作、努力学习的一个一个民族嘛，就是很吃苦耐劳嘛，所以说在美国社会啊，或者说在北美啊，我们就是，呃，被经常被白人说成是就是模范族裔嘛，模范的少数族裔，就是 model minorities，就是我们像在北美都是，要么是工程师啊。 要么是医生啊，要么是呃律师很少，因为这个东西，这是后面的话，嗯，当然也有啊，但是就是我们一般都是在这种中产阶级或者中上层这个社会里混的是比较好的。当然了，呃，话说回来，你说这样的话，美国人真正说，呃，认为你能融入美国本身吗？其实并不会，因为美国人只是说把你当成一种政治工具而已。 呃，当他们需要你的时候，就啊，你看看我我们这个亚裔在美国做的多好，活得多好，各个有很多伟人啊，科学家、医生啊，什么之类的。他们只是需要你来做这个有政治目的的时候，他需要你，他他提出你来。当然不需要你的时候，他就可以完全说，比如说 Donald Trump，Let me tell ya，it's Chinese rules，Let me tell ya，we're gonna build a wall，and who's gonna pay for that？China，真的就是。 大家对亚裔还是还是很有很大的歧视的，这个也也是有历史的。这是我能为什么能就是 relate 到这个黑人的运动，就是能关联到这个黑人运动。像这个很多亚裔的这个在美国的亚裔的祖先啊，他们是修铁路或者淘金过来的，他们其实多多少少也是被歧视的一代，因为他们当时来的工作的时候是有合同的，但是呢，因为语言不通，加上人生地不熟，很多人就是被欺负了，就是。 怎么说？慢慢慢慢，其实也成了一种奴役的形式。所以说，他们真正对亚裔怎么看，并不认为是一个很优秀的民族，只是一个工具人而已。这就是一个，就是一个很残酷的现实。呃，再说到这个，刚刚说这个受教育的这个权利啊，呃，呃，华盛顿州也要也在就是讨论要不要过这条法律，然后就是说给大家举个例子。 有一百个学生，平时呢，比如说这一百个学生里边，可能有因为华裔可能因为是少数民族不占多数，正常来讲，可能一百个人里边有三十个人能考上斯坦福大学。举个例子，呃，一百人里边三十人能考上斯坦福大学，是因为他们很努力，他们考试成绩可能都是八十八十五分以上的非常优秀的学生，跟其他人一起去竞争的。然后这条法律是什么呢？是黑人提出来的。 嗯，我并不是煽动这个两个种族之间的矛盾，完全没有这个意思。我只是想说，让大家去真正的去思考如何去解决这个问题，啊，而且去反思这个在中国的应试教育是不是真的是很好的一种方式，引发思考嘛。这个他们的这个提议是什么？他们的提议是说啊，既然我们黑人人数这么受教育人数这么少，那我们应该按这个每个种族的这个比例啊去分配这个教育资源。 比如说，我们黑人这个占到这个整个少数族裔里的百分之二十，那这一百个二十一百个人里面，至少要保证二十个人是有黑人学生的，那这个带来的后果是什么？那就是我们这个很爱学习的这些亚裔啊，或者是华裔，那我们正常来讲考八十分、八十五分，我们就可以上斯坦福大学的这些学生啊，因为他们非常非常的努力。因为如果过了这条法案的话，那面临的是什么问题呢？那就是说我们。 如果说想再考入斯坦福大学的话，或者是我们的孩子们以后再想考入斯坦福大学的话，他们要付出更多的努力，他们可能要考到九十五分、九十八分才有可能去申请到斯坦福大学。而其他族裔，比如说像这个黑人兄弟们，他们可能他们的孩子三十分、四十分就可以上斯坦福大学。呃，你问我这个这种方式能不能解决现在已有的一些社会问题？我觉得。 也是一种解决方式，毕竟受了更多的高等教育的话，这个人均的这个素质可能来讲会更高一些。但是你说这个东西是真正公平公正的吗？这个我觉得仁者见仁，智者见智了吧。而且从统计上面、数据上面来看啊，就是很多呃闹事的黑人基本上都是单亲家庭，就是很多连就是很多这些单亲家庭的妈妈。 连这个父亲是谁都不知道，就是导致，当然也有这个电视里也有这种真人秀啊，就是，呃，对吧？呃，说啊，你不是孩子的父亲，然后那个黑人大哥，哦，天哪，我不是，我解放了之类的，就蛮有意思的。如果你们想看，可以看一看。呃，但是话说回来，就是，呃，我觉得更深层次的这个个人为啊，更深层次的问问题是在于这个。 一个一个家教问题，当然这个东西是鸡生蛋蛋生鸡的。如果说你有更好的这个教育，你可能你会有更好的家庭，有更好的家庭，你可你才会有更好的后代。所以说这个东西应该谁先有谁后有，怎么去操作这个东西，呃，我觉得如果说一个国家没有这么大的强制力的话，执行力的话，挺难做到的。尤其在这么民主的国家，呃，是一个是要用动用全民的力量去去做的事情的话。 呃，不是一件简单的事情，所以话说回来吧，就是我认为在北美啊，如果说你有能力或者是你有意愿去参政的话，我希望能有更多的人去为我们亚裔或者是华裔去多发声。呃，就就是让我很不解的，就是很多这个亚裔圈子里面、华裔圈子里面，居然有人说要支持控枪的，这点让我非常非常不理解，因为你在。 北美，你本身就是少数民族、少数族裔，你是非常容易被欺负的。如果说你没有武武装来保卫自己的话，呃，请参考这个二战期间啊，这个在美国设立的集中营，不光德国有集中营啊，美国也有集中营的，当时就关了很多日本人。他们这些日本人并不是说来美国的游客。 他们可能是第三代移民、第四代移民，或者甚至是第五代移民。他们的爷爷的爷爷就已经来美国了。他们可能是伐木工来的，他们可能是啊造船工来的。他们是什么什么样的行业人都有，已经是很多代移民了。他们出生在美国，受的美国的教育，在美国的这个环境下长大的。当美国跟日本第二次大第二次世界大战开战的时候，他们的下场是什么？被关到集中营里面。所以说，我不敢说。 美国不会跟亚洲的其他任何一个国家开战。如果开战的话，你没有一个保卫自己的这个能力啊，那就是集中营，后果就是集中营。这包括像这个，对吧？德国社会主义工人党一样啊。那我第一步是什么？先先让大家禁枪。第二步什么？把犹太人关集中营嘛，一个套路嘛。所以现在为什么美国这么极力的去要控枪啊？ 控枪是政治目的，它并不是说为了保证这个人民的安全。因为你要真的想说保证人民的安全的话，如果说你这个国家压根就没有枪，比如像很多其他呃亚洲国家一样，它压根就没有枪，那你没有我我非常支持控枪。你假如说这个国家一个人没有没有人有枪，那所有人都不要有枪，绝对安全。但如果说这个国家已经有枪了，你再去说啊我支持控枪，那真是，唉，怎么说呢？短视啊。 而且还有很多人去支持这个，这刚刚说的这个怎么说呢？作为亚裔啊，去支持这个教育法案，就说啊，我们应该支持什么什么什么什么。但是最对于我来讲，他伤害到我这个民族、我这个族裔的这个利益，那我也觉得应该有人去为这件事情发声嘛。嗯，当然了，我不希望这个频道讲政治讲的太多，只是更多的想让大家看一看这个雅图自治区是什么样子。 然后呢，也希望通过我后面这个这个跟你们的对话吧，然后，呃，引发一些你们更多的思考，就是，毕竟，思考才让人生有意义嘛，对吧？好，那我今天的视频就到这里，这个今天的视频里就没有什么讲过多的这个枪械直播相关的东西了，呃，那我一样，那关于枪械之间，呃，关于枪械的视频。 我们周五见。好，那今天的视频就到这里，记得一键三连，谢谢大家。